Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Gekris Di video kali ini gua mau kasih tutorial Cara membuat sarung atau tempat golok Pisau cacat tulang Nah, ini bahannya dari pipa peralon Depannya akrilik pengen tahu proses pembuatannya, eh, sebelum kita mulai jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Cekidot. Baby, I was fine. Baby, you're worth the fight